ini wis ganteng wong sugih iki dudu sebrata iki bagus kok oh iya bersih anak anak buah ya, oh makasih dapat dua orang mas orang berarti jaring wah ceritani nama calon bojoku Mas Subroto nggih Mas Dik apa desa sampun dipunburungaken apa Pak Udah ini terus piye lawannya sih. Nah. Apa apa? Ora ana. aku wibaran mas karo sampean ya, Bari ini rame bola nih Sampai ora duwe Bari anyar ini paguyuban ya Iya kan? Iya. Masuk keluarga ke kedengar aku sampean Ya iya, masuk sampean nah, ya kan? Gue kedengar aku Aku rasa terang masjid sabar, sahabat ini ojo oh, ngasih ngalungi dorong kuwi sebetan ora lama karena itu dadi wong itu kan bebas Buku iya. itu iya, iya, terus Pino Karena